Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama akkam jirtan obboleewwan koo hangamaaf gamana hangamaa fi gamasii hundi isin haga'u salaamanni kan koo jechaa maarree aappii ajaa'ibaa tokko walitti dachaaneerra. Isinis gaa'ii chaanaalli keenya kan jalqabaa suni hin e, jiru waan ta'eef isa kanaan akkan hordoftan chaanaala keenya kana sabiskiraayib godhadhaa obsinaan VIP isa ammaan tana VIP TV kana sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. akka viidiyoon baay'een babbareedduun isin bira geessuuf eh, sabiskiraayib godhadhaa marree san eh, chaanala qofaa miti karaa yuutuub qofa osoo taane gara teelegiraamaan guyaa guyyaa guyyatti isinii gadhiisuudhaan beekamna nu akkuma beekamu shabakaa bilaashii akkatti isinii gadhiisna karaa chaanala teelegiraama keenya kanallee jooyin godhadhaa koottaan isiniin jedha amma gara aappichaa waliin seenna aappichaa irraan tanaa Ajaba kawaan silaa iyyanuun qaqqabeessaasa yoo namni fahame qofa faayidaansa galmi keenya fagoo deemsisa karaansa. mare aappicha argachuudhaaf as keessa seenna akka xennaa seenne maaziif e, maaziif seekuritii faast VPN kana ennaa barreessine akkas nu dhufa akka ta'e Innaa banattan abdatti godhadhaa jalqabaaf ennaa seentan abdatti godhadhaa abdatti godhachuu hin saniif abdattiin isaa iddoo inni irra jiru laalladhaa ila abdattii isaa kana lalaa beeksisa dhufaa jira dhiifama isaa abdattii isaa kana laalaa abdattiin isaa takka tuqaa duwwaa tokko kudha jechuudha asitti 26 irra jira. Saniifuu maarree sarvara kan takkaffaa kana asumarra dhiifattu sarvara takkaffaa asirra dhiifattu nuqxaa xinnaa tana innaa xuumee keessa seennee waliin laallame. akkuma argaa jirtu asirratti tole zeenii asirratti hojjeta. Jawwiidha sun asirratti firii hojjeta. Zeenii firii hojjeta. Moobaayilii 60 riyaalii bilookiin hojjeta. akkasuma buloo soddomii sagal irratti isin hojjetachuu eh, akka ajaa'ibaa waan kun aappiin kun maarreemee ammaan tana ani zeeniin keessaa qaba waan ta'eef irra haadheen jira zeenii sadaffaa tanarratti hojjeta sarvara akkasuma saniifuu eh, amma aappiin qabu ofirraa cufeetiin waliin laallame kan banaa jiru ofirraa cufee waliin laallame. maashaallah Wagguma takkatti konneektii taa'etti sillee hunda itti fayyadamuu ni dandeessan hmm. warma hunda seentanii ittiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka ajaa'ibatti aappii hojjetudha. Waan feetan kan hojjetudha. Wanni yuutuubii irra caalaa waa nyaatu hin jiru. Saniifuu noo akka isin hojjeta obboleewwan koo hamma barnoota biraatiin walitti deemnutti isinis Wantoota sossoqnee hamma isiniif hinnu aappiiwwan babbareedoo bilaash irraa fayyadamtaniif akkasuma aappiiwwan maallaqaan bitaman aappii riyaala 20 ji'a tokkoof isinii hojjetus nu bira argachuu dandeessuuf saniifuu chaanala telegiraama kiyyaa jalan isinii haa jooyin godhachuun keessana dubbisuu hin dagatinaa isin jedha galatooma abbaleeyoon koo galatoomaa isin jedha amma viidiyoo biraa walitti echaanitti nagannaa tura baayi